hello guys welcome to our channel A M education तो गाइस ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो गाइस आज हम सीखेंगे प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या यानी कि नेचुरल एंड होल नंबर तो गाइज चलिए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं तो गाइस सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं यानी कि नेचुरल नंबर कहते किसे हैं तो गाइस आपने वस्तुओं को गिनना सीख लिया यानी काउंटिंग करनी सीख ली है तो गाइस जैसे कि हम किसी चीज़ को गिनते हैं तो हम गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ऐसे ही आगे जहाँ तक गिन सकते हैं तो गाइस इन गिनती वाली संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं तो गाइस जैसे कि हमारे जीवन में यानी हमारे लाइफ में अनेक ऐसे काम आते हैं जहाँ पर गिनने की आवश्यकता पड़ती है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैच देखते हैं मैच में क्रिकेटर ने कितने रन बनाए हमको वो गिनना रहता है और हमारे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में कितने मार्क्स मिले हम ये गिन सकते हैं और भी ऐसे ही बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं तो इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं तो गाइज हम जान चुके हैं कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो अब हम जानेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं यानी कि होल नंबर्स तो गाइज जब गिनती बनी थी आज से बहुत साल पहले तो गिनती सिर्फ एक से नौ तक थी तो गाइज जब गिनती एक से नौ तक थी तो उसके आगे कैसे गिनते हैं तो मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक बॉक्स है उस उस बॉक्स में टेन एप्पल है तो आपको उसको बांटना है तो आपने टेन एप्पल अपने फ्रेंड्स को दे दिए एक एक करके सारे एप्पल ख़त्म हो गए तो अब बॉक्स में कितने एप्पल बचे तो गाइस गिनती तो सिर्फ नौ तक थी उसके आगे क्या करते हैं तो उसके बाद नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो ऐड किया गया जब ज़ीरो ऐड किया गया तो संख्या पूर्ण हो गई यानी कि पूरी हो गई तो इसलिए इसे पूर्ण संख्या कहते हैं यानी कि नेचुरल नंबर में जब ज़ीरो ऐड हुआ तो वो पूर्ण संख्या हो गई तो गाइस आप जान चुके हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं तो गाइस अब आप ये सोच रहे होंगे कि ज़ीरो आया तो आया कहाँ से ज़ीरो की खोज किसने की ज़ीरो को किसने बनाया तो गाइस मैं बता दूँ ज़ीरो की खोज एक इंडियन ने की थी जिनका नाम रिवर थे वो भारत के महान गणितज्ञ थे उन्होंने ज़ीरो की खोज की थी अब ज़ीरो की खोज कैसे की थी तो एक बार वो बैठे थे और वो अपने रिश्तेदारों की गिनती कर रहे थे कि उनके कितने रिश्तेदार हैं जो उनके ज़रूरत के वक्त काम आ सकें तो जब गिनती सिर्फ नौ तक थी तो उन्होंने नौ तक गिनती करी फिर उसके बाद अब रिश्तेदार उनके नौ से ज़्यादा थे तो अब गिनने में दिक्कत हुई तो वो बहुत चिंतित हुए और काफ़ी गहरे चिंतन के बाद उन्होंने ज़ीरो की खोज की और जब ज़ीरो की खोज की तो फिर गिनती आसान हो चुकी हो, हो आसान हो गई और वो गिनती कर सकें तो गाइस आप जान चुके हैं कि नेचुरल एंड होल नंबर किसे कहते हैं तो अब हम बात करेंगे स्थानीय मान की यानी कि प्लेस वैल्यू तो किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है उसे स्थानीय मान कहते हैं तो गाइस अब हम बात करेंगे सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बारे में तो गाइस हम जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या एक होती है और सबसे बड़ी संख्या नाइन होती है तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या nine plus one is equal ten यानी कि नाइन और वन को जोड़ेंगे तो टेन और वो सबसे छोटी संख्या होती है और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या नाइन्टी नाइन होती है इसी तरीके से तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या ninety nine plus one is equal hundred यानी कि नाइन्टी नाइन में एक ऐड करेंगे तो वो सौ हो जाएगा और सौ तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या है इसी तरीके से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा हो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए तो आप बताएंगे वन थाउजेंड और चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए तो आप बताएंगे nine thousand nine hundred ninety nine तो भाई उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी तो अब हम बात करेंगे अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या के बारे में यानी अभी ये अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या क्या है तो गाइस किसी संख्या की आगे की संख्या अनुवर्ती होती है और पीछे की संख्या पूर्ववर्ती संख्या होती है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे दो की अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है दो की अनुवर्ती संख्या बताइए तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो आ जाएगा तीन और दो की अनुवर्ती संख्या तीन है और अगर आपसे पूछा है पाँच की पूर्ववर्ती संख्या बताइए तो आप उसमें वन माइनस करेंगे तो फोर आ जाएगा आंसर और वही पूर्ववर्ती संख्या है यानी कि किसी भी संख्या के आगे की संख्या अनुवर्ती होती है और उसके पीछे की संख्या पूर्ववर्ती होती है तो गाइस उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा ओके तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय